La nostra immagine e le impressioni degli altri sono diventate un'ossessione. Ci preoccupiamo di offrire l'immagine desiderata sia al pubblico sia a noi stessi. Spendiamo quindi un sacco di energia per curare le impressioni, non tenendo conto che siamo sotto l'effetto dell'autopresentazione.